Jak zabrać się za zmianę? Wyobraź sobie, że zmiana to taki klocyk albo blok skalny, który masz przesunąć w nowe miejsce. No to narysujmy taki blok i napiszmy na nim, o jaką zmianę chodzi. Na przykład wejść na nowy rynek. Na blok działają rozmaite siły. Trwa walka pomiędzy nimi. Są siły, które promku zmianie. Nadzieja na wzrost przychodów, szansa na rozwój zespołu, poprawa wizerunku, dywersyfikacja przychodów. Są też siły hamujące zmianę koszty wejścia na rynek, brak naszego doświadczenia w tym sektorze, obawy ludzi, zakłócenia dotychczasowej pracy. Wyceńmy każdą z sił. Słaba to jeden, mocna to pięć. Podsumujmy punkty. Które siły przeważają? W naszym przypadku 11 do 9 dla sił wspierających zmianę, no ale to niewielka przewaga. Potrzeba planu i działań, by wzmocnić każdą z sił wspierających oraz by osłabić lub zneutralizować siły hamujące. Po takiej akcji przesuniemy blok skalny w nowe miejsce, czyli wprowadzimy zmianę w życie. Teraz Twoja kolej. Narysuj blok, napisz, co zmienisz i zrób analizę sił. Mieli problemy z instalacją, to ktoś natychmiast rzucił, ale co powie ryba? Hmm, czyli można posłuchać ryby. A konkretnie diagram Ishikawy, czyli szkielet ryby. W głowie ryby napisano problem, no i na poszczególnych częściach kręgosłupa szukano odpowiedzi w jednym, dwóch, trzech, czterech obszarach.